Rodri, allai ti esbonio a dangos yr uh, app iPhone a'i steddfod? Okay. Uh, Mae'r app iPhone a Eisteddfod. Um, dyma fo, dyma beth sy'n gallu gweld y sgrin. Hold on. Uh, eh, weithio chydig bach nara yn dod fyny efo'r gwybodaeth, ond anyway, nawn ni fynd at y map yn syth. So, um, ti'n rhestru lle wyt ti, A to Z, Mae'r holl um, stondin yn fan hyn, so dwi ddech bod eisiau mynd i babell y dysgwyr. Mae'n mynd y syth i fanna, dangos ar y map. Ti'n lle edrych ar fanna, sefyd yn ôl ymlaen. Uh, mae jyst yn fap gymaint gwell a haws i ddefnyddio na unrhyw fap papur neu uh, a ti'n gorau ffeindio rhyw fap yn rhywle. So mae hwnna, hwnna di'r peth dwi wedi ddefnyddio fwyaf. Um, yr unig beth falle ydy bod pan ti'n ti'n gorau cael y gair yn iawn. Dwi'n siŵr os mae posib chwilio amdano fo. Falle bod posib chwilio am pa bell ddysgwyd, dwi'n gwybod, dwi'n drio ni eto. Pa... Pa bell... Na, dim ond digwyddiadau sy'n cael ei... Uh, sy'n sydd yna fo. Ond, ie, um, yeah, mae'r digwyddiadau'n greit hefyd. Er, dwi'n meddwl efo rhai pethau efo nhw, dyna ddim wedi cael yr holl wybodaeth eto fel beth bwysig. Dydy cyfarfod dwi'n neud yna fo, ddim yna fo. <laughs> Prawn dydd Gwener y Babell Cymdeithaseg. So, uh, na, hynna ddim yn broblem. Mae jyst yn dangos am yr anodd diafallai gael yr holl wybodaeth yeah. a rhywbeth fel Ond Oedd o'n deud bod yna 800 o ddigwyddiadau arno fo, so maen nhw wedi gwneud yn eitha da, dwi'n meddwl, i, i wneud hynny. Ond mae'r ma, app yn gret, a mae Dio ddim yn dibynnu ar 3G neu'n byd, achos does dim 3G yma, mae'n amhosib cysylltu fe'r we ar y ffôn. Yeah. Uh, felly mae'n mae, mae just yn werth yr arian, dwi'n meddwl. Gwych. Diolch, Rodri. Croeso.